Una de las paraules que descriuen la meva relació amb Barcelona és aixopluc. Eh, aquesta paraula va ser votada com una de les més boniques del català el passat mes de maig. En 2016, el meu home i jo vam a emprendre una aventura. <laughs> Vam a decidir mudar mudar-nos a Barcelona. Eh, ell va viatjar eh, a principis del mes de desembre de 2017 i jo vaig arribar tres mesos més tard amb nostre fill. Mm, la decisió d'abandonar nuestro país, d'abandonar la vida que teníem en el nostre país va ser molt difícil. Eh, vam vendre nostra, tots nostres pertenències, vam deixar, deixar nostres treballs, vam deixar nostres carreres, vam deixar nostres famílies i vam fer les maletes per arribar a, a Barcelona al febrer d'aquest any eh, tot i que ha estat molt difícil començar eh, una nova vida aquí en Barcelona, eh, hem trobat com a família l'aixupluc de la ciutat i de les persones que l'habiten. Encara no em sento barcelonina perquè <laughs> tinc el corazón dividit, eh, però és fàcil estimar molt la ciutat que, com diu Serrat, té mil parfums, mil color, mil cares de Barcelona.